Բարև ձեզ։ Եկեք խոսենք React-ի state management-ի մասին, այսինքն իրավիճակ կառավարման մասին։ Մենք սովորեցինք, որ գոյություն ունի use state։ Use state-ը մենք հիմնականում օգտագործում ենք, երբ որ մենք պետք է ընդհանրը հիշենք մի արժեք, հա, մի text, մի div, մի եւ այլն, հա։ Օրինակ անուն, հա, դա մի text է, խնդիր չկա, ահա խնդրեմ մենք կարող ենք ասենք use state փոխանցենք ուրեմն նախնական արժեքը, օրինակ dadak text, նա մեզ վերադարձնում է հիմիկվա արժեքը եւ set ինչ որ մի ֆունկցիա, որով մենք կարող ենք այդ արժեքը փոխենք։ Այդ ամենը բարձ է։ Հետո մենք խոսեցինք, որ եթե ուրեմն մեր արժեքը ավելի կոմպլեքս արժեք է, օրինակ object է կամ զանգված է, նույն այդ ժամանակ երևի արժի օգտագործել use reducer որին մենք փոխանցում ենք ուրեմն մի հատ reducer ֆունկցիա, որի դերն է ուրեմն այդ state-ը փոխել, իսկ ինչպես է նա փոխում, ուրեմն նա ընդունում է այս պահի, հա, այդ պահի state-ը, իրավիճակը, եւ ինչ որ action object, որ նկարագրում է թե ինչ ենք ուզում որ նա անի։ Նա այդ ամենը ուսումնասիրով վերադարձնում է մի հատ նոր իրավիճակ կամ նոր state, որը դառնում է նոր state-ը, նոր արժեքը։ Այդքան բան։ Եվ React-ը այդ ժամանակ իհարկե մեր կոմպոնենտը նորից կանչում է, որպեսզի մենք այդ ամենաթարմ արժեքով նկարենք JSX-ով ինչ որ մենք ուզում ենք, եւ նա այդ գցում է էկրանի վրա։ Կարծում եմ դա բարձ է։ Եվ իհարկե այ միջած use reducer-ը վերադառնում է արժեքը եւ մի հատ dispatch ֆունկցիա, որի միջոցով մենք ուրեմն խնդրում ենք reducer-ին, որ ինքը գործողություն անի, հա, dispatch-ին ուրեմն փոխանցում ենք մի հատ object, action object, որ նկարագրում է ինչ ենք ուզում անենք եւ reducer-ը հետո դա ընդունում է եւ իր գործողությունը անում է։ Եթե այս ամենը པարզ չէ, խնդրում եմ հետ գնացեք եւ նայեք այդ այդ վիդեոները, բայց եթե པարզ է, եկեք շարունակենք առաջ։ Ուրեմն պարզվում է, որ այս ամենը օքեյ է, եթե դուք գրում եք մի ծրագիր, որը նո փոքրից դեպի միջին չափի է։ Բայց եթե դուք գրում եք շատ մեծ ծրագիր, որը ունի բազմաթիվ state-եր, Եկեք պատկերացնենք օրինակ Facebook-ը, հա։ Պատկերացրեք, ասենք Facebook-ում կա post-երը, մեր ընկերների ցուցակները, մեր մասին ինֆորմացիա, էս, այն, ինչ որ չգիտեմ, հղումներ, ես իմ ինչ էր, չէ՞։ Այդ ամեն ինչը ինֆորմացիա է, այդ ամեն ինչը իրավիճակ է, այդ ամեն ինչը state է, չէ՞։ Հետևաբար պետք է մի քիչ ավելի այնց հարուստ մեթոդ, հա, ձև, որպեսզի նախ եւ առաջ այդ ամենը կարողանանք ղեկավարենք եւ երկրորդը եւ իրականում սա էլ է շատ կարեւոր, մեզ պետք է մոտեցում, թե մենք ինչպես պետք է այդ ամբողջ կոդը դասավորենք, որ որտեվ հիշեք, որ ինժեներները աշխատում են թիմերի մեջ եւ հերիք չէ էլի, որ ամեն մեկը իր ձևով ինչ որ մի հատ ֆունկցիա գրի, ինչ որ միտեղ ֆունկցիա գցի, պետք է անենց ձևի ինքը հավաքվի, որ բոլորը իմանան այդ ձևը եւ բոլորը նույն ձևով հավաքեն այդ կոդը, հա, որպեսի հարթ լինի, պարզ լինի, բոլորը հասկանան իրար գրվածը եւ այլն։ Հետևաբար կա մի հատ գրադարան կամ library, որը կոչվում է Redux, okay։ Redux գրադարանը հենց դա է, ինքը հնարավորություն է տալիս ուրեմն մեր state-ը, մեր ծրագրի իրավիճակը, ինֆորմացիան կամ data-ն ղեկավար է եւ ինքը տալիս է բոլոր ձևերը եւ մոտեցումը թե ինչպես պետք է ուրեմն դասավորեն մեր կոդը, որտեղ ինչ լոգիկա պետք է որ կոդի մասում դնել, որպեսի ամեն ինչ տես ճիշտ դասավորվի, որպեսի թիմերում, երբ որ մենք աշխատում ենք, բոլորը հասկանան, որ ձևը սենց է, հա, ու բոլորը նույն մոտեցումը ցույց տան։ Այդ մեկ։ Եվ երկրորդը ինքը իրականում շատ լավ մոտեցում է ցույց տալիս, թե ինչպես կարելի է ուրեմն ղեկավարել state-ը։ Հիմա ինչպես է Redux-ը աշխատում։ Ինքը աշխատում է իրականում շատ པարզ է, բայց դες մոտավորապես մի հատ հասկանանք, հետո անցնենք կոդի։ Ուրեմն նախ եւ առաջ Redux-ը ունի store։ Store նշանակում է խանութ, okay։ Store-ը մի օբյեկտ է, որի մեջ կա ամբողջ state-ը, մեր ամբողջ ծրագրի, այս շատ կարևոր է, որ ամբողջ ծրագրի state-ը, իրավիճակը պահվում է մի տեղ, այդ store-ի մեջ։ Store-ը նաև իր մեջ պահում է reducer-ները, այն ֆունկցիաները, որոնք որ այդ state-ը գիտեն փոխել, use reducer-ը եթե հասկացաք, մոտավորապես հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը ինքը նաև ունի middleware, որի մասին հետո կխոսենք, նենց որ այդ այս պահին մի մտածեք դրա մասին։ Եվ այդքան բան։ Հիմա իրանից դուրս կա component-ը, այսինքն մեր ծրագիրը, հա, մեր React component-ը, որը ուրեմն կարդում է state-ը կամ իրավիճակը այդ store-ից, հա, եւ ուրեմն նկարում է ինչ որ մի բան անում, որ նկարի դա էկրանի վրա։ Երբ որ նա ուզում է ինչ որ մի իրավիճակ փոխի, նա dispatch է անում մի հատ action, dispatch, այսինքն բարեբոլ իմաստով մի հատ ֆունկցիա կա, dispatch, որը կանչում ենք մի հատ object-ով, որը նկարագրում է, թե մենք ինչ ենք ուզում, որ reducer-ները անեն type-ը որոշում է type attribute-ը այդ object-ի որոշում է ինչ ենք ուզում, payload-ն էլ հավելյալ ինֆորմացիա է, որ մենք ուղարկում ենք։ Այդ ուրեմն ամբողջ ինֆորմացիան գնում է middleware միջոցով անցնում է էլի middleware ուղակի ֆունկցիա է, հետո կխոսենք, շատ բազ բան է middleware միջոցով անցնում է եւ մտնում է reducer-ի մեջ, որը ուրեմն տեսնում է դա, տեսնում է այս պահին իրավիճակը եւ ուրեմն վերադասնում է ամենաթարմ, ամենանոր իրավիճակը, որը ուրեմն store-ը վերցնում է եւ ասում է, okay, սա հիմա իմ ամենավերջին իրավիճակն է, ամենավերջին data-ն է։ Եվ եթե տեսնում է, որ այդ ամենավերջին data-ն տարբերվում է հնից, ինքը իմաստ է տալիս React-ին, որ այ պետք է կոմպոնենտ հարմացնես, state-ը փոխվել է։ React-ը ասում է, okay, խնդիր չկա, նորից մեր մեր կոմպոնենտներին ուրեմն կանչում է, ամենավերջին ոնց որ մեր JSX-ը, հա, մեր այդ այդ element-ները React-ի ստանում է, համեմատում է հնի հետ եւ ուրեմն DOM-ը թարմացնում է։ Ուրիշով այդ այդ ցիկլը པարզ է, ինքը իրականում շատ նմանվում է use reducer-ին բայց ստեղ մոտեցումը եւ ընդհանուր ոնց ենք դասավորում ամեն ինչը բավականին տարբերվում է։ Նենց որ եկեք սկսենք կոդ գրել։ Ամ ես ստեղծեցի մի հատ նոր React application եւ հիմա մենք պետք է ուրեմն ավելացնենք Redux գրադարանը։ Ուրեմն ինչ պետք է ավելացնենք։ Ուրեմն այսպես գրում ենք npm install մի րոպե մի հատ zoom-ին անեմ որ տեսնեք, ահա npm install, հետո մեզ պետք է install անել ուրեմն Redux անունով պրոյեկտ եւ մի հատ էլ պրոյեկտ, որը կոչվում է React Redux։ Okay, React Redux-ը դա մի ուրիշ, ուրեմն Redux-ը ինքը իրականում React-ի հետ կապ չունի։ Redux-ը ուղղակի տես ծրագիր է, որը ուրեմն state ղեկավարման ծրագիր է։ Okay, իրանով կարելի է աշխատել ցանկացած JavaScript-ի ծրագրով բայց քանի որ մենք ուզում ենք կոնկրետ React-ով իր հետ աշխատենք, մեզ պետք է այդ React Redux գրադարանը, որը մեզ այդ ոնց որ կամուրջն է ստեղծում, հա, React-ին դեպի Redux։ Այդքան բան, հիմա այտենց ավելացնում ենք եւ սպասում ենք միջև այդ ամենը, ուրեմն npm-ը քաշի եւ գցի node modules-ի մեջ, որպեսզի մենք նրանց օգտագործենք։ Okay, ուրեմն այդ գրադարանները npm-ը քաշեց, եւ դրանից հետո ես արեցի yarn start, որ ծրագիրը ուղղակի սկսի աշխատել եթե դուք package.json-ը բացեք, package.json-ում այս dependency-ների տակ կան բոլոր այն գրադարանները, որը մենք հիմա օգտագործում ենք, որի մեջ նաև կա, ինչպես տեսնում եք, React Redux-ը եւ Redux-ը։ Ինչի է սա կարևոր, որովհետեւ եթե ես այս պրոյեկտը ուզենամ օրինակ ուղարկել ընկերոջս, ես այդ node modules բանը, պապկան կարող եմ չուղարկեմ, այլ ուղարկեմ ընդհանրապես մնացածը։ Հետո իմ ընկերը կարող է այս պրոյեկտը բացի, ընդհանրապես գրի npm install, իսկ եթե գրի npm install, npm-ը բոլոր այս dependency-ները, այս պրոյեկտները կկարդա եւ կքաշի։ Այդքան բան եւ կստեղծի node modules, այդ ամենը կգցի node modules-ի մեջ։ Այսինքն սա հնարավորություն է տալիս, որ այս node modules պապկան, որը բավականին մեծ է դառնում, անընդհատ այդ zip zip չանենք, էլի կամ GitHub-ում չգցենք, կամ կարճ ասած, երբ որ ուղարկում ենք ուրիշ ինժեներներին, տենց հետը չուղարկենք։ Լավ բան է։ Okay։ Հիմա որ այդ ուրեմն install արել ենք Redux-ը եւ այլն, եկեք անցնենք գործի։ Ուրեմն առաջին հերթին եկեք ստեղծենք մեր store-ը, հենց որ եկեք source-ի մեջ, եկեք ստեղծենք մի հատ papka եւ կոչենք իրեն օրինակ Redux։ Ինչու՞ չէ։ Եվ Redux-ի մեջ ուրեմն ստեղծենք մի հատ file, որին կոչենք մենք իհարկե store.js, որտեղ մենք store-ենք ստեղծում, չէ՞։ Իսկ ինչպես ենք store ստեղծելու, պատրաստ create store։ Այնց է տենց։ Հիմա այս create store-ը մենք պետք է իհարկե սկզբից import անենք, տենց որ կանենք import create store եւ դա import ենք անում Redux-ից։ Այսպես։ Ուրեմն այս create store-ը ֆունկցիա է, որին կանչում ենք, որը ընդունում է մի քանի բան։ Ուրեմն նախ եւ առաջ ինքը ընդունում է մի հատ ֆունկցիա, մեր reducer ֆունկցիան, ուրեմն մեր reducer ֆունկցիան ընդունում է իր մեջ ուրեմն state-ը, իրավիճակը եւ action-ը, որը object է, որը ասում է ինչ ենք ուզում եւ վերադարձնում է ինչ որ ամենաթարմ action-ը, չէ՞։ Հենց որ եկեք այս բանին ուղակի հետ վերադասենք նույն նույն state-ը, այսինքն մեր reducer-ը այս բանին բան չի փոխում։ Եղած եղած իրավիճակը ուղակի վերադարձնում է։ Որպես երկրորդ պարամետր նախնական իրավիճակը, որը թող լինի ուղակի object-ը այս բանին, Երրորդն էլ middleware-ն է, որի մասին հետո կխոսենք։ Այդքան բան, օքեյ, բայց դե եկեք մի քիչ լցնենք ստեղ, եկեք մեր state-ի մեջ դնենք օրինակ պատկերացեք Facebook-ի մեջ ենք ու կա այն դուք, հա, ով որ լոգին արվել այդ պահին, այդ մարդը, այնց որ եկեք դրան կոչենք current user, հա, user, հիմիկվա օգտագործողը, որը ունի անուն, name։ Ասենք Joe Schmo, հա, ինչ որ տենց մի բան։ Այսքան հերիքա։ Ու եկեք ինչ որ բան ստեղ ավելացնենք, որ կարելի է, ասենք, այս անունը փոխել։ Դենց որ եկեք ասենք, եթե ուրեմն action.type-ը դա, հոպ, դա ինչ ինչ ինչ կոչենք այդ type-ը edit current current user whoop name ասենք թե sense մի բան եթե ուրեմն մենք ուզում ենք user name-ը փոխենք ապա կվերադարձնենք մի հատ նոր state object, որը կունենա բոլոր հին state object-ի անդամները ու նաև current user user, որը կլինի մի հատ object, որը ունի բոլոր անդամները state.current user-ի եւ չնայած ինքը ընդհանրապես մի հատ name-ա լավ, կարող ենք այսքան բարդություններ չանենք, ուղղակի name-ին վերագրենք այդ նոր անունը։ Իսկ նոր անունը ստանում ենք action-ի payload-ից, հենց որ անում ենք action.payload.payload name։ Kanban։ Իսկ այսինքն ինչ է ստացվում, որ մեր reducer-ը ուրեմն ուսումնասիրում է state-ը, ուսումնասիրում է action-ը, action-ի type-ն է ուսումնասիրում, եթե action-ի type-ը edit current user name է, ապա այդ ժամանակ վերադարձնում է մի հատ նոր state, որը ունի ամեն ինչ ինչ որ հին state-ը ուներ, plus current user-ի ամենաթարմացրած անունը։ Okay, այդքան բան։ Իսկ եթե չի բռնում, այդ ժամանակ ուղղակի վերադառնում է եղած state-ը, այսինքն բան չի փոխվում։ Okay, ուրեմն reducer ունենք, նախնական արժեք էլ ունենք, what չի մեր իրավիճակը, ու սա այս ամենը վերադառնում է մի հատ store, որին մենք եկեք export անենք, նենց որ եկեք ստեղ անենք export default store։ Okay? Լավ, store store ստեղծեցինք։ Բա ոնց փոխանցենք նրան մեր մնացած ծրագրին։ Դեռ նայեք, մտնում ենք մեր index.js-ի մեջ, ստեղ, եւ մեզ պետք է մի հատ provider component։ Այդ provider component-ը ուրեմն կփոխանցի այդ state ինֆորմացիան բոլոր իր ներքին կոմպոնենտներին։ Ուրեմն նայեք ինչ ենք անում, անում ենք import provider, եւ այս provider-ը գալիս է ուրեմն React Redux-ից։ Իրեն օգտագործում ենք այսպես, ուրեմն գրում ենք ստեղ provider այս app-ին դնում ենք իր մեջ, որպեսի ամբողջ app-ը ուրեմն ստանա ինֆորմացիա այդ provider-ից, եւ provider-ին փոխանցում ենք store store, իսկ այս store-ը որտեղից է գալիս, իրեն պետք է import անենք։ Նենց որ ուրեմն կգրանք import store from եւ ուրեմն սկսում ենք հիմիկվա պապկայից եւ գնում ենք Redux եւ մտնում ենք store-ի մեջ, չէ՞, եւ քանի որ export-ն կարևոր որպես default, store-ը կընդունի հենց այդ մեր ստեղծված store-ը։ Այդքան բան, հիմա մտավ ու հասանելի է մեր ծրագրի մեջ։ Okay, հիմա եկեք արդեն փորձենք նկարել այդ անունը, այդ current user-ի անունը էկրանի վրա։ Հենց որ եկեք մտնենք ուրեմն app-ի մեջ, app.js, եկեք ջնջենք այս եկար այս ավելորդ ինֆորմացիան, եկեք CSS-ն էլ մի հատ մաքրենք, այս ամենը մեզ պետք չի, այս ներքին ինֆորմացիան էլ պետք չի, okay։ Եկեք այստեղ նկարենք այդ անունը, բայց ինչպես, ինչպես է հասանելի state-ի արժեքները այստեղից, ուրեմն մենք պետք է օգտագործենք մի հատ hook, որը կոչվում է use selector, գրում ենք use selector, ահա, այսպես, այսպես, Ինչպես տեսնում եք, use selector-ը եւս գալիս է React Redux-ից, հա։ Ուրեմն ինչ է use selector-ը ընդունում։ Նա ընդունում է մի հատ ֆունկցիա, որին կտրվի state-ը։ State-ը այդ ամբողջ object-ն է, ամբողջ state-ն է։ Եվ իր դերը վերադարձնել այն մասը state-ի, որը մեզ հետաքրքրում է տվյալ պահին։ Դե հիմա քանի որ մենք նկարում ենք ուրեմն current user-ի անունը, մենք կվերադարձնենք state.currentuser.name։ Okay։ Սա կվերադարձնի մեզ ուրեմն այդ անունը, որը մենք հիմա կարող ենք ստեղ նկարենք, օրինակ h1-ի մեջ, name, այդպես։ Okay, եկեք ստուգենք, տեսնենք ինքը, ահա, հեսա, Joe Schmo։ Ինչպես տեսնում եք, աշխատում է։ Okay, լավ, հիմա կարդալ հասկացանք, իսկ ինչպես փոխենք, ինչպես dispatch անենք, որպեսզի reducer-ը ինչ որ reaction տա, ինչ որ բան փոխի։ Դե նախ եւ աջ եկեք այս name-ը դնենք ոչ թե h1-ի մեջ, ու h1-ի մեջ է թող լինի, ինչու՞ չէ, բայց մի հատ input ստեղծենք, type text, թող արժեքը լինի ուրեմն name, um եւ ուրեմն մեզ պետք է մի հատ on change ավելացնել, ստեղ, չէ, on change, որը կստանա event, Եվ ուրեմն ինչ պետք է անենք ստեղ, ուրեմն ստեղից մենք պետք է dispatch անենք մի հատ action, որպես reducer-ը դա ընդունի եւ իրավիճակը փոխի, չէ՞։ Բայց այդ dispatch ֆունկցիան որից ստանանք։ Բացվում է մի հատ hook կա։ Ուրեմն այդ hook-ի անունը կոչվում է use dispatch։ Ինչի, որտեղ մենք պետք է օգտագործենք dispatch։ Բարձա, չէ՞։ Խնդրեմ, ես ինչպես տեսնում եք, էլի use dispatch-ը նույն տեղից է գալիս, որտեղից որ use selector-ը, այսինքն React Redux-ից, այդքան բան ինքը պետք չի ինչ-որ բան փոխանցել, ինքը ուղակի մեզ կհետացնի մի հատ dispatch ֆունկցիա։ Come on։ Հիմա այդ dispatch ֆունկցիային մենք կարող ենք state-ից կանչենք եւ իրեն փոխանցենք մի հատ action, որը ինչպես հիշում եք ունի type եւ payload։ Հիմա type-ը ես ուղղակի մոռացել եմ ինչ ենք դրել, ինչ որ եկար բարակ, հեսա, այս եկար բարակ տեքստներ, payload-ի մեջ էլ պետք է դնենք name, չէ՞ նենց որ հիմա մենք վերադառնում ենք ստեղ եւ դնում ենք սա ստեղ եւ payload-ի մեջ դնում ենք ուրեմն name, որը կլինի event.target.value։ Հա, ինչ որ sense մի բան։ Ու հիմա եթե ես ստեղ փոխեմ, ինչպես տեսնում եք, ինֆորմացիան փոխվում է։ Այսինքն, էլի, էլի բացատրեմ, ինչ է ստեղ կատարվում։ Ուրեմն, մենք նախ եւ առաջ ստեղծեցինք store չէ, create store ֆունկցիայով։ Իրեն փոխանցեցինք մի հատ reducer եւ նախնական իրավիճակ։ Այդ նախնական իրավիճակի մեջ կա մի հատ current user, որը հղում է մի հատ object-ին, որի մեջ կա անուն, որը գրած է Joshmo, չէ՞։ Reducer-ը ինչ է անում։ Reducer-ը ուրեմն ընդունում է իրավիճակը եւ ինչ որ action-ը։ Այսինքն այս ֆունկցիան կանչվում է այն ժամանակ, երբ որ մենք dispatch ենք անում։ Dispatch-ի ինչ է։ Նշանակում է մենք խնդրում ենք store-ին, որ ինքը կանչի reducer-ներին, որպեսզի ինչ-որ մի ձևով state-ը փոխվի։ Ավելի կոնկրետ, մենք ուզում ենք user-ի անունը փոխենք, չէ՞։ Նենց որ մենք ուրեմն համաձայնվում ենք մի հատ այս constant-ի վրա, այս արժեքի վրա, edit current user, որը կդնենք որպես type, action-ի type։ Ու ուրեմն եթե մենք ուզում ենք ինչ-որ բան փոխենք, մենք app.js-ից ուրեմն անում ենք dispatch, ուղարկում ենք մի հատ action object, որի type-ը հենց դա է, այդ համաձայնված այդ տեքստն է։ Եվ ուրեմն նաև payload-ի մեջ էլ վերադասնում եք այն ամենանոր արժեքը, որ մենք ուզում ենք ունեն, ունենա current user-ը։ Reducer-ը դա ընդունում է, տեսնում է, որ action-ը հայելի type-ը հենց այն է, որի մասին ես գիտեմ, եւ ուրեմն state-ը փոխում է այդ ամենավերջին ուղարկված payload-ի արժեքով։ Շատ բարձր, okay։ Ամ um, Okay, ուրեմն մենք գիտենք ինչպես կարելի է արժեք ստանալ, հա, այս use selector-ն էլ ուրեմն իր դերը, ուրեմն որպեսի քաղել n մասը state-ի, որտեղ էլի եմ ասում։ Այդ state object-ը կարող է լինի ֆանտաստիկ մեծ, էլի եմ ասում, պատկերացրեք <coughs> Facebook-ի state-ը, չէ՞։ Դենց որ use selector հարմար բան է, որ ինքը ընդամենը վերցնում է այն մասը, որ մեզ հետաշխում է եւ դա է վերադասնում։ Եվ մենք մենակ ընդամենը դրան ոչ թե ամենտեղ գրում ենք, չգիտեմ, state get current user get name։ Հիմա պատկերացեք, ավելի խորը կարող է լինել։ Դրա տեղը միանգամից հենց այն արժեքն է վերադասնում, որ մեզ հետաշխում է։ Եվ այդ արժեքը մենք ուղղակի օգտագործում ենք։ Նկարում ենք էկրանի վրա եւ այլն։ Եվ dispatch-ով էլ իրեն փոխում ենք։ Բարձր չէ՞։ հա։ Եվ ահա սա ամենապարզ, ամենաառաջին ոնց որ դետալներն են Redux-ի, որը որոնք պետք է հասկանալ, միջև ոնց որ առաջ գնալը։ Redux-ում էլի տարբեր բաներ կան սովորելու, middleware-ի մասին, funk-երի մասին եւ այնտեղ խառը բաների մասին, բայց այդ ամեն ինչի կհասնենք։ Կարևոր է որ այսքանը լավ հասկանանք, միջև առաջ գնալը, որտեղ ամեն ինչ հիմնված է լինելու այս էլեմենտար դետալների վրա։ Հույսով եմ այսքանը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Хорошо.